प्रसिद्ध टीवी सीरियल भाभी जी घर पे है मैं अनीता भाभी और सौम्या टंडन के घर पे खुशी आई है सौम्या ने प्रेगनेंसी के कारण कई दिनों से छुट्टियां भी ली थी वह शो पर भी नजर नहीं आ रही थी खबर है कि सौम्या ने बेबी बॉय को जन्म दिया है